po ito. <laughs> Lumulubog eh pag umapang eh. <laughs> <laughs> ito yung tinatawag na ito yung uh, ito na yun so yun yung mga kasama oh. yan medyo malayo na sila so lapad ng desierto no? yan lapad Jobs. Ito na yung bato. Grabe oh. Ay, ito yung buraka yun. Oh. Ang linis. Grabe. Lapad oh. Yun, yung mga kasama ko nandun na. <laughs> Perfect. paano dito? Kakao kayo, kakao na. Ay. Tapos kain na po tayo mamaya na. Mga pagkain, Maligo na kayo. Okay, Good. <laughs> Give me five. Is there still... Huh? What's this? Is it your shark? This is the shark. <laughs> this is the shark. Give me five. Give me... <laughs> Give me five. Give me five. Thank you. get grades. Ay, pwede. Sana po yung Ate Bill. Oh, Ate Lina. Si Jenny. Ano kayo? Basa yung tubig. Basa yung tubig. Basa ano tubig. Basa tubig. Basa yung tubig. yung binuksan. So perhaps enjoy na tayo ng mga ano yun. Ha? Kain? Kain? Kain na kaya? Kaya, kami naman muna kayo. Kain na tayo. Boss. Hey Brad.